السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا عدنا إليكم بعد عناء وقطعة طويلة آه لعبة جادا فور طبعا أنا لعبت الأجزاء كلها وأخذت فيها بلاتينوم فما حد يعرف القصة أكثر مني أتمنى يعني أعطاها المقطع like يعني نوصل نشاط كثيرة أتمنى آه انا من الناس اللي زعل من تغيير شخصية كريتوس للأمانة يعني ذاك خلاص توت على شكله اوه وش ذا؟ هذا طبعا آه، آه، كان يغطي الجروح حقت سلاحه Chains of Olympus اتوقع كذا اسمه فاتوقع قاعد يتذكر هذا مين ما ادري الى الان. Get in the boat boy. يو عليه صوت. كل الموضوع تقايم اللعبة كلها عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة تخسي يا انه شالها بيد واحدة لحظة شوي خلينا نروح على اوكي مو على ال resource ولا على الوبن اتوقع هنا راح نلعب بدون ترجمه Still want me to tie it to the boat? الله صوته فخم اتوقع ان اللي يتكلم افريقي توقعاتي طبعا مؤدي اللهجه او ال That is enough. change. The forest feels different. الغابة. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. يقول لنا الغابة متغيرة. يقول كل شيء متغير يعني مو بس الغابة. ايوه سيتنج جيم بلاي او نو اتوقع على الفيديو no audio yes اصبر audio let's go الاصوات مره جميله مهتمين فيها إذا عندك سماعة محيطية أنصحك إنك تلعبها بالسماعة المحيطية يقولون آه، تختيم القصة يحتاج 22 ساعة وتختيم القصة وإنهاء كل شيء يحتاج إلى 55 ساعة فما أدري يعني 22 ساعة مرة طويل يمكن أخليها كل فيديو تقريبا والله ما أدري بس إن هذا الفيديو تقريبا بخليه ساعة الحين مرت خمس دقائق فمشاهدة ممتعة وإذا ما تبي نحرق عليك آه وقف الأصوات مرة عجبتني لا تقول لي بلعب الطفل مش مكتوب على يده آه اللغة القادفورية <laughs> مين هذه لا تقول امه بليز لا تقول لي امه شكله يوم ماتت امه صح مو هو قتل زوجته وعياله في الجزء اللي قبل اتوقع انه هذا مال امه دخل في الجزء اللي قبل اتريوس اسمها اتريوس هذه امه لو معناها لورد يا الهي يعني الهي هل ينادونني مين ما ادري طبعا في معتقدات اللي هي استغفر الله إلهي هل ينادونني أو هل يستدعون أو شيء زي كذا Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. There do they call آه. يو شكله بيعصب أما تبكي She's ready. إنها جاهزة تجدي طريقك إلى المنزل أنت حرة آه ليش قال لها أنت حرة يمكن هذه طقوسهم بعد الموت ليه أحس اللعبة فيها شبه من هيل بليد سونيا sorry. Squeeze. بالله على This knife. هذه السكين. It was hers. لقد كانت لها. Now it is yours. الآن هي لك. شير She taught you to hunt. she knew. Shall we? Now? Now. تقول لها علمتك الصيد طبعا ما شوف من السؤال انه ما كان هو موجود حلو لما قال لها هل علمتك الصيد شيء طبيعي ان الاب هو اللي علم الصيد الا في العالم الحيواني اللي هو اللبوه وهي اللي تصيد عن الاسد وكذا What are we hunting? You are hunting deer. نصطاد غزال Which way? In the direction of deer. <laughs> ما راح يقول له شيء. Okay. Uh, this way. طبعا يبي يشوف مهاراته بالصيد حلو هذه العلامة الصفراء فيها شيء شوفوها اللي على الحجر ما ادري وش بالضبط Father, why are we doing this now? بس يقول ان ابي Then we leave for the mountain? Depends on you. ذلك يعتمد عليك. What did you find? ماذا وجدت؟ آه هذا. Not deer though. إن هذا مو بغزال راح يشوف شو السالفة. كاميرا سيتنج. كاكوغو. اوكي واضح ان في اثار يعني More tracks? Yeah. they're too round. Yeah. بوا هذه بعض اللهجات القديمة يقولون بوا جنبه هو This way boy boy صدقوني اللي يسوي اللهجة افريقي Deer tracks they're fresh this way كيف الدير تراك اه الخربشة هذه طبعا هذا تدريب واضح اوه بوا Don't be afraid بوا Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing it. يقول له انت Yes, قاعد father. تصيد مو بقاعد آه، طارده اوه You broke our bridge. How are we gonna get across? ما ادري Step اتوقع aside. في حاجه ليفاياثان ليفاياثان اللي هو Wow. المخلوق الاسطوري اللي بالجزء الاول الليفايثن مش في ثور انتظر What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. أطلق السهام عندما أخبرك بذلك. be better. نقول له لا تأسف. Find it. Find it. واو. واضح انه ما في تفاهم بينهم. وانه هو قاسي على ابنه، ولكن كل هذا لمصلحته يعني الحين ابوك لما يعطيك كف يقول لك روح ذاكر. اوه! Oh, no! You Your blood Is mój! اسلوب القتال اسلوب القتال يمكن هذا اول شيء بس بعدين اتوقع بيصير طبعا دمي الاخضر خلوني اسوي بلوك لحظه Let's go Draugr. They've never come this close to our woods before. Keep moving. دوجر اسمه دوجر دوجر نوع من هلا والله فكنا نقول يعني ابوك لما يقول لك يا بقرة روح ذاكر Up there. مو ما يهايط عليك يعني يبيك تنجح Near the بحياتك old temple. But mom told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. اه هم تقول لنا ما ندخل هنا بس هو قال احنا نسوي عليك اللي نبيه يعني الام تقول له لا والاب يقول لا يا رجال خلني اعلمك المرجله Can I have my bow back now? Can, I have my Can you hit it from here? لا صيد الغزلان We should get closer. I went hunting with mother a bunch of times. They never wanted to take me. راح مع أمه سيد. It was her wish. And it was time. Okay. اه يقول ان انت رحت مع امي تصيد كثير يعني ما اخذتني معك ليش الحين قال هذه امنيه امك During combat, an enemy health bar is displayed above حرك حرك اه اوكي اوكي اوكي اوكي <laughs> ما يمديني ادخلها من ذي صح؟ صبر خلينا نجرب هلا وين؟ اه اوكي Is that big gear up there made of wood? اتوقع كذا اه اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي كمان Clever. Clever اذنك. Come on. So Ah, What? He can no longer use it. We can. Shit. الزبدة الدرع حقه مرة واو. أبي أنظر. Wait for my mark. انتظر إشارتي. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. Exhale and release. Who? I got it. Good. Good. Okay, Jimmy. It's still alive. نات ناو بنشق راسه شق اهدى اهدى لا No. يقول لا انت Finish what you started. مو تبي تصيد غزلان خلاص والله ما ادري هو مو بغزال ما ادري شو اسم امه مو بقادر ضعيف I can't. تسيل الدماء من عنقه Boy, look at me! Look at me, boy! Boy, look at me. We did it. You are not ready. What? Are you serious? I found the deer. I've proved myself! How am I not ready? We are going home. يقول انت مو بجاهز يعني تقتل الام على راسك. in a long time. I can do this. يقول انا ما مرضت فترة طويلة. You are not ready. انت مو بجاهز. شكله يجيب العيد. I am ready. Do not speak again. ولا تتكلم ليتس جو كريتوس اللي عارفه اما Fechei. Acele de mi? told you something was different about the forest. And I told you not to speak. Oh, now be silent. Okay. We are almost home. Inside, boy. Inside. Fece grazie. Non si mette riuscito. اخذ رماد زوجته اتوقع انها مو بزوجته بس ما ادري حتى الولد اتوقع مو ولده لان كريت والله ما ادري بس البيت واو You lost control. فقدت thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. يقول لك الغضب I haven't been sick in a long time. I'm better now. Fine. يقول ما مرض صار له فترة Come on then. You want <laughs> me to hit you? I want you to try. <laughs> يقول له جرب حظك Ow! What are you? Try again. اه بشوف سرعته Why are you doing that? Too slow. Try again. Cut it out! Weak. Again. Again. Stop it! Again. اه غضب لما يغضب يصير في شيء Your anger. You can get lost in it. The path ahead is difficult. And you, Atreus, are clearly not ready. انه مو قادر يتحكم بغضبه What was that? Quiet. مين ابوه يعني Come on out! وات اما No في use بشر hiding anymore. توقعت I كله know وحوش who you are. What's going on? Do you know him? More importantly, I know what you are. Boy, وات يو beneath the floor. يقول اعرف من Now. انت But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. كذاب Just tell me what I want to know. No need for this to اخبرني get من الذي bloody. اريده لا حاجة لسفك الدماء I thought you'd be bigger. اعتقدت انك بتكون اطول You're واكبر definitely the one. Long way from home, aren't you? بعيدا عن What do you المنزل want? Oh, you already know the answer to ماذا that. تريد انت Whatever it تعرف is you seek, I do not have it. ايش تبين مو بعندي You should move on. انقرع <laughs> And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. يقول ليش تخبى في Rob you is in Japan. Not want this fight. Oh. I'm pretty sure I do. Cool. Leave. Maybe that's my home. You are going to have to kill me for that to happen. I warned you. Finally. you would not listen. No. No. No, no, no. شو السالفة؟ me, مين كريتوس؟ Fine. My turn. Ooh! Súbele. Ajá. Come on. اوه اوه عن شكله والله قوي Tell me what I want. Pain stops real simple. آه لا Why are there two beds in here? ليه في مي هوم اترك منزلي يوه خسي والله انه قتال عليم خذ الشجره وشق امه فيها قال مين تخبي لا لا لا لا لا لا Care to try again? آه. you talk too much. خسي والله جلد امه اول مره اشوف واحد شوف العصبية حقته تخسي تخسي تخسي oh, Let's find out. You are a fool! you do have عن منزلي آه. ارتوريوس لا تقول لي ما مات اوكي يو يلعن شكله مبرض يموت sent me here. I just needed answers, but you... You had to act all proud. You... From whatever you have for me, I'll keep coming. I'll that keep old body coming. will get out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Come on. You've seen it with your own eyes. You can't hurt me. Nothing can. ما تقدر تأذيني يقول. Your struggle is pointless. You didn't have to be this way. هذا واضح لهجته من ال country side. اوه ضربة رجل نقز امه جهة ثانية. everything. You're gonna some You feel everything, yet you you can't I'm not my brother. And if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Let's finish this. I can and I will, Kuzio. Come on! I feel nothing. <gasps> Feel my this. I will clear! 으쌰 ابلع مرة ثانية يا الله شو وضعه خلاص خلاص خلاص ايش نق امه Feel ذس كوزيارو يقول انه ما يحس باي الم Now you shall know pain لو يجي بقفل ام الشريط وبروح يا بيبي باي واو عاد خلاص الحين لو رجع بضربه من كان هو لقد كان يعرفني هل علم بالماضي تبعي كيف وجدوني بعد كل هذا الوقت ماذا آه. تقول ان ابننا ليس جاهز لحمل رمادك الى اعلى الجبل لا تقول انه قدامه هو اتوقع انه ما راح يموت بيرجع ولا هو بعد جاهز زوجته كانت مرة قوية يمكن Wonder Woman But we cannot stay here. اوه ليه تقول لي داخل هو please لا تقول لي داخل اشوى Boy. There was so much I thought. اعتقدت all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. ذاك مات والله عجبني يا اخي I wasn't ready. يقول انا ما احس بشيء We have no choice now. Yes, sir. هاي هلا معكم محمد من قناة وابا اتمنى اعطاء المقطع like اذا تبوني انزل بسرعة اشتركوا بالقناة subscribe like favorite share السلام عليكم How did this happen?